Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice. Nous allons voir comment insérer un tableau calque dans un document Writer. Insertion objet, objet OLE, permet de créer un nouveau classeur. L'interface est devenue celle de calque. Cliquez en dehors pour revenir au document Writer. La mise en forme doit être réalisée dans calque. Si nous modifions par exemple la largeur, nous modifions proportionnellement. Donc, pour revenir dans Calque, double-cliquez sur l'objet. Nous pouvons dès lors faire des modifications de mise en forme, de contenu, par exemple des bordures, ou réduire la plage visible. Cette technique permet donc de créer un nouveau classeur avec toutes les possibilités de calque, formules, mise en page, etc. La limite est que le tableau doit tenir sur la page. L'écoulement vers la page suivante est impossible. Insertion l'objet OLE permet également d'intégrer un classeur existant en le liant ou non de manière à ce que de futures mises à jour puissent être répercutées à l'ouverture du document. Ni le choix de la feuille, ni de la plage n'est proposé. Nous visualisons par défaut la première feuille. Double-clic pour accéder au classeur, pour le modifier, modifier la présentation, etc. Toutes les feuilles sont présentes. Cette technique est donc plus gourmande en ressources. Elle n'est vraiment utile que si les autres feuilles sont nécessaires au calcul des données affiché sur la feuille visible. Voyons maintenant le copier-coller qui offre de nombreuses possibilités. Sélectionnez les cellules, copier ou CTRL-C, puis dans le traitement de texte, tout simplement coller ou CTRL-V. Le copier-coller crée un objet, mais cette fois-ci, l'objet est limité à la sélection. Les ressources sont mobilisées uniquement à ce qui est utile. Voyons maintenant le collage au format texte non formaté. Ce collage insère du texte tabulé, qui peut naturellement ensuite être transformé en tableau dans Writer par le menu ou directement par la barre d'outils. Voyons les autres options. Par le menu, ou encore directement dans la barre d'outils par l'icône déployable. Calque et le collage par défaut que nous avons déjà vu. GDI et Bitmap sont deux formats images. Le document n'est plus modifiable. Donc cette technique. pour un tableau résultat qui ne doit plus être modifié. Coller au format HTML, créer un tableau Writer, conservant la mise en forme faite dans Calc, mais bien entendu, les formules ne sont pas conservées. S'agissant d'un tableau Writer, toutes les propriétés sont disponibles, par exemple l'alignement, et l'écoulement vers la page suivante sera naturellement possible. Coller au format RTF crée de la même manière un tableau writer, mais cette fois sans garder aucune mise en forme de calque, ni bien sûr toujours les formules. C'est l'option à choisir si on veut mettre en forme directement dans Writer. Enfin, coller au format lien DDE va créer un tableau writer qui ne garde pas les mises en forme réalisées dans Calc, qui occupe par défaut toute la largeur de la page, et qui, en plus, va garder un lien avec le tableau d'origine. Par exemple, si nous modifions une valeur dans le tableau d'origine, le document étant chargé, l'actualisation se fait immédiatement. Si le document n'était pas chargé au moment de la mise à jour dans Calc, eh bien, le dialogue à l'ouverture permettra de mettre à jour ou non pour répercuter les modifications. Les mises en forme sont possibles dans Writer, par exemple en appliquant un style de tableau disponible depuis la version 5.3 et cette mise en forme sera préservée lors du rechargement du document. Nous, sommes avertis qu'un lien existe vers des données externes et si nous cliquons sur « Oui », la mise à jour sera répercutée.